in verliefd, so is ons bestaan. Maar even vinden, dan is het zo lief, het streven voor je knie. Dan mochten ze zich weer gaan schamen en het trekken langs de armen. sun. sun. Alles zonder een woord. Verget wat er van bestaat, terwijl de kinderen spelen. En er niemand zoekt, en ik krijg mijn lieve spijt. Met laffe streek en een slecht geweten, ik ben niet weer vermoord. Ze zijn toe bereid.